yeah, yeah. On, keep it going. On, Selena Mix, yeah. マイク持って歌ラフラフチャンスくれた神に今感謝夢を膨らます1415分飛んで2526行こう行こう チャンスは一度祈るよりこそ命越しね歌い聞って変わる戦の前にはミルクとベーグルブルックリンサワーに火をつけるもくと竜のように肌には言葉の銃を装備必ず手に入れるあの女神やるかやられるかにだけアドレナリンキックワーク MC ザナウ キックワーク MC ザナウ信号は青だスタートの合図アクセル全開でメタフリクレニューヨークディゼル満タンのガソリン心臓止まったマンハッタンの景色危ねえ橋も越えてゴーゴーサブへ乗りついて向かう道場地下から漏れる匂いとピートセリのライムが乗ればトードーグハゲイナゲイナゲイナケースバイケースで切り抜けるゲームデバイで

Big up. Arigato. Thanks.